Salom, bu Texnopilov News, sizlar bilan yana men Sitora va Faris. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'libdi. Ko'rsatuv chiqquncha yangiliklar eskirishga ham ulguryapti, lekin siz bundan aslo xafa bo'lmang, chunki asosiysi texnologiyalar dunyosida nimalar bo'layotganligidan xabaringiz bor. Endi esa yangiliklarga o'tsak, qani ketdik. Bugun sizlar bilan xo'rak yotuvchilar uchun yordam beradigan moslamalar haqida gaplashsak. Amerikaning vital sleep kompaniyasi 10 yildan ortiq xo'rak yotuvchilar uchun maxsus moslamalarni ishlab chiqarishar ekan. Bu maxsus mundshtuk bo'lib uning ikkita o'lchami mavjud oddiysi erkaklar uchun moslashgan kichkinasi esa ayollar uchun moslashgan ushbu mundshtukning ishlash mexanizmi quyidagicha va juda ham oddiy siz og'iz bo'shlig'ingizga mana shu mundshtukni joylashtirasiz va bo'ldi ya'ni boshqa hech qanday urinishlarning keragi yo'q o'zi xurrak qanday paydo bo'ladi dersiz balki hozir men sizga buni tushuntirib berishga harakat qilaman xurrak nafas yo'lidan o'tayotgan havo oqimining to'siqlarga duch kelishi davomida yuzaga keladigan tovush hisoblanadi ya'ni siz chalqancha yotganingizda bo'lsa og'zingiz ochilib qolishi mumkin yoki yumuq bo'lgan holatda ham tilingiz ozgina orqaga ketib u bo'shashganligi sababli kichkinagina to'siq hosil qiladi va nafas o'tishini qiyinlashtiradi va shu jarayonda esa tovushlar yuzaga keladi vital sleep kompaniyasining ishlab chiqargan moslamasi esa sizning og'iz bo'shlig'ingizga joylashganidan keyin tilingizni bitta holatda ushlab turadi va xurrak otishning oldini oladi shunday qilib ushbu moslamani ishlatish uchun avval siz uni issiq suvga solib 45 sekund davomida ushlab turishingiz kerak bo'ladi va ozgina bo'shaganidan keyin qurilmani mahkam tishlab o'z qolipingizni yasab olasiz va bu esa sizga ancha qulayliklarni tashkil etadi bitta qiziq faktni aytib o'taman xurrak otayotgan odamning tovushi 112 detsibelgacha yetib borishi mumkin bu esa yoningizda xuddi vertolyot tepaga ko'tarilayotgandek tovushga o'xshaydi asosiysi esa xurrak otayotgan odam bu haqida umuman tasavvurga ega bo'lmasligi sezmasligi va hattoki tushiga ham kirib chiqmasligi mumkin vital sleep moslamasiga keladigan bo'lsak u amerikaning fad ya'ni food and drugs administration nazoratidan o'tgan bu degani uning insonga hech qanday salomatligiga zarari yo'q ya'ni salomatlikka hech qanday xavf qidirmaydi endi esa biroz 3d printerlar haqida ham gaplashib o'tsak bilasizki 3d printerlar hayotimizda o'z mohiyatiga ega ya'ni u anchagina yaxshi o'rnashib olgan biz 3d printerlar orqali turli xil detallarni yoki bo'lmasa figuralarni chiqaza olamiz siz internetdan xohlagan detal modelini yuklab olib o'zingiz xohlagan modelingizni ya'ni detalingizni chiqazishingiz mumkin agarda siz 3d printerlar haqida ma'lumot olishni istasangiz yoki bo'lmasam ham uning qanday turlari bo'lishini xohlasangiz mana izohlarda yozib qoldiring fariz aka sizlarga tushuntirib berishga harakat qiladilar shundaymi shunday germaniyalik dizayner va me'morchi stefan henrix 3D modellar dunyosini o'zgartirishga qaror qildi u Sintratek kompaniyasi bilan birgalikda 3D printer orqali krossovkani ishlab chiqishga qaror qildi va buning uddasidan chiqdi dizayner va memorning aytishiga qaraganda ushbu krossovkani siz kiyib bigfoot yoki qor odamlardek o'zingizning ketingizdan iz qoldirishingiz uchun bu juda ham ayni muddao krossovka ekan xo'sh texnooshpazlar siz nima deysiz bunday oyoq kiyimni sinab ko'rgan bo'lardingizmi yoki yo'q bu sizga qiziq bo'larmidi yoki yo'q o'zingiz ham izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin nima bo'lgan taqdirda ham bunday 3d quyilmalar yoki detallar 3d printerlarning nimaga qodirligini ko'rsatib berish uchun juda ham yaxshi misol agar esingizda bo'lsa avengersning birinchi qismida toni stark ya'ni temir odam portal orqali o'tib yadroviy bombani koinotga yo'naltirgan edi bu esa odamlarni ancha ilhomlantiradigan holatlardan biri bo'ldi real hayotda esa koinot xavfsizligini ta'minlash uchun anchagina olimlar o'z kashfiyotlarini olib borishmoqda ya'ni ochishmoqda nasa 26 sentyabr oktabrni juda ham muhim kunlardan biri deb izoh berib o'tdi ya'ni unda 26 sentyabr kuni dart zondi asteroid bilan to'qnashar ekan agarda siz zond nimaligini bilmasangiz yana izohlarda yozib qoldiring chunki bizning yonimizda fariz aka borlar va ular albatta sizga buning nimaligini tushuntirib beradi nasa olimlarining aytishiga qaraganda ushbu zonddan maqsad asteroidga u urilgach asteroidning yo'nalishi ya'ni kursini o'zgartirishidir bu bilan biz oldindan yerga xavf tug'dirayotgan asteroidlarning yo'nalishini o'zgartirish orqali yer yuzini qutqarib qolishga ko'rsatishga harakat qilish uchun hozirda qilinayotgan ishlardan biri agarda ushbu sinov muvaffaqiyatli o'tadigan bo'lsa unda olimlar yer teleskoplari orqali yo'nalishi o'zgargan asteroidni kuzatib borishlari u haqida ma'lumotlarni yig'ishlari mumkin biz esa olimlarni olqishlagan holda 26 sentyabrni kutib qolamiz virtual hayotda nimalar bo'lyapti deysiz balki keling unda sony kompaniyasining yangi ps vr 2 ko'zoynaklari haqida gaplashsak yaqindagina sony kompaniyasi playstation vr 2 ko'zoynaklarini sotuvga qo'yishi haqida aytib o'tdi ammo uning aynan qachon yoki bo'lmasam qancha turishi haqida hech qanday ma'lumotlar berilmagan hozir esa ushbu ko'zoynakning konfiguratsiyalari haqida biroz gaplashsak sony o'z saytida ushbu ko'zoynaklarga shunday ta'rif beradi hozir o'qib beraman escape into world that feel truly real ya'ni haqiqatdan realdek bo'lgan olamlarga qochish ya'ni siz ushbu ko'zoynakni taqish orqali butunlay boshqa olamga sho'ng'ishingiz mumkin buni esa ko'zoynaklarga joylashtirilgan oled displeylari ta'minlaydi va juda ham takomillashtirilgan ovoz ham sizni boshqa olamga sho'ng'ishingiz uchun yordam berishi mumkin sony qurilmasining oled displeyi 2000 ga 2040 o'lchovga ega bundan tashqari unda siz yengil linzalar qo'yilganligi sababli o'yin seanslarini yana ham osonlashtirishingiz mumkin o'yindagi ovoz esa sizning bosh va tana harakatlaringizga moslashadi ya'ni siz turgan holatingizda vr dunyodagi odamning yoningizga kelib qulog'ingizga nimadir pichirlaganini ham to'liq his eta olasiz yangi playstation vr ikki ko'zoynagining yana bir qulayliklaridan biri uning usb portiga bittagina kabel orqali ulanishidir bitta kabelni olasiz ulaysiz va butunlay vr dunyoga sho'ng'iysiz nima ham derdik virtual dunyodan birozgina chetlashgan holda toshkentga qaytsak o'zbekistonda ham it va dasturiy ta'minot sohalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan proyektlar ham yo'lga qo'yila boshladi jumladan mygo uzning xabar berishicha prezidentimizning 2022-2023 yillarda axborot kommunikatsiya ba'zi texnologiyalarini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan 2023-yildan boshlab har yili yoshlarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi startaplari uchun 1 million dollardan pul ajratilishi kutilmoqda. Oramizda bu startapi bor yoshlar uchun ancha yaxshi imkoniyat deb o'ylayman. E'tibor bergan bo'lsangiz, juda bir qiziq paradoks bor. Narsalar kichiklashgani sari uning narxlari shuncha oshadi negadir. Nega bunday deyapsan dersiz, balki hozir bilib olasiz. Ir Mikro va Klipsh kompaniyalari birgalikda haqida yangi quloqchinlarni taqdim qilishdi ushbu quloqchinlar haqida veb saytda nima deb yozishganini bilsangiz yo'q ey shunaqasi ham bo'larkanmi deb o'ylab qolishingiz mumkin hozir mana shu tarifni o'qib beraman t o'n garnituralari bu shunchaki oddiy quloqchin emas haqiqiy simsiz mini garnituralar unga sun'iy intellekt sensorlar to'plami bir nechta kirish va chiqish va kuchli displeylarga ega bo'lgan o'z operatsion tizimida ishlaydigan kichik to'rt yadroli kompyuter ham o'rnatilgan foydalanuvchi interfeysi esa deyarli cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi ya'ni ovoz bosh harakatlari imo ishoralar yordamida siz telefonsiz qurilmani boshqarishingiz mumkin endi esa ushbu qurilmaning narxiga keladigan bo'lsak avval veb saytda ular 649 dollar atrofida sotilishi kerak edi lekin klipsh kompaniyasi ularning custom ya'ni individual tarzda yig'ilishi mumkin bo'lgan versiyasini sotuvga qo'yishdi agarda siz ushbu quloqchinlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz uni ishlab chiqarishda ishlatiladigan materialni tanlashingiz yoki bo'lmasam old panel panelini bezash uchun ishlatiladigan materialni ham tanlashingiz mumkin bo'ladi ular keramika yog'och charm yoki karbondan iborat bo'lishi mumkin natijada minimal qiymati 649 dollar bo'lgan quloqchinlar endi esa 2800 dollar atrofida sotilyapti eng qimmat quloqchinlar esa 4000 to'rt yuz ellik dollar atrofida sotilayotgan ekan ushbu quloqchinlar bronza qoplamasi yigirma to'rt karatli oltindan iborat va uning old tomonida uglerod paneli va keramika ramkasi mavjud shunaqa gaplar aytgandimku narsalar qancha kichiklashgani sari ularning narxi shuncha oshib boradi sizda bunday holatlarga yana qandaydir misollar bormi Xo'p, shunday qilib texnooshpazlar bunga lavhamiz o'z nihoyasiga yetgani yo'q, chunki siz hali like bosib obuna bo'lmadingiz. Biroz vaqt beramiz bo'ldim Unday bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr.